ዛሬ ደግሞ እንዴት ሶኬት መስራት እንደምንችል እናያለን። ምክንያቱም እንደነገርኳችሁ ከዜሮ ወይንም ደግሞ ከ scratch from scratch ነው የምንጀምረው ብለን እንደተነጋገር ነው። ከዛ ነው እያደረግኩ ያለሁት። አሁንም socket socket በጣም ቀላልና እጅግ በጣም ቀለል ያለና የሚስብ አይነት ስራ ነው። አሁን ሶኬትን እንዴት ማየት እንደምንችል ወረቀት ላይ ላሳያችሁ ሞክራለሁ። ከዛ ወደ ተግባር እንገባለን ማለት ነው በሚቀጥለው ቪዲዮ። ለአሁን ግን በወረቀት ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርጋችሁ ሶኬት መስራት እንደምትችሉ ነው። ሶኬት በሚሰራበት ሰዓት ባለፈው ሳምንት ልክ በሄድንበት በተማማርንበት መንገድ ቀለል ባለ ሁኔታ ላሳያችሁ ሞክራለሁ። እነዚህ የምትመለከቷቸው junction box ኦቻችን ናቸው። እነዚህ ደግሞ socket outlet ኦቻችን ናቸው። ስንት ሶኬት አለን ማለት ነው? አንድ ሁለት ሶስት ሶኬት አለን ማለት ነው። መቀጠል እንችላለን። በ16 ampere breaker እስከ ከአምስት እስከ ስድስት socket outlet ኦችን መጠቀም እንችላለን። general purpose socket ናቸው። ብዙም power አይፈልጉም። ለምሳሌ እንደ ካያ ሊሆን ይችላል ወይም ሬዲዮ፣ ቴሌቪዥን ወይንም ደግሞ ቻርጅ ሊሆን ይችላል የምናደርግባቸው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሳሎን ቤት ላይ ና መኝታ ቤት ላይ ነው የምናገኛቸው general purpose socket ኦች። ስለዚህ ይሄ source ኣችን ነው፣ phase ነው። ይሄ ደግሞ neutral ነው። ground መብራት አይል ወይንም ኤልፓ ground አይሰጠንም፣ ground አይሰጠንም። ለዛ ነው አሁን እነዚህ junction box ኦች ውስጥ ground አላስገባውም፣ ግን ይገባል። ያንን ከየት እንደምናመጣ ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ እጅግ በጣም አድርጌ ላብራራላችሁ ሞክራለሁ ስለ ground። ስለዚህ phase አለን እና neutral ከ single phase ስለ single phase ቆጣሪ ስለ ቆጣሪ 220 ቮልት ስላለው ቆጣሪ ነው የምናወራው። እቺ phase እቺትና ከዚህ ደግሞ ቀጥታ ልክ በእጅ እንደተያያዘ ሰው እዚህ ጋር አስረናል። ከዛ ደግሞ እዚህ አስረናል። የሚቀጥለው ቢኖር ደግሞ እዚህ እናስራለን። የሚቀጥለው ቢኖርም እንደዛው እናደርጋለን። ሌላው neutral ኣችንን ተመልከቱት። neutral ኣችን እዚህ ጋር አስር ያለው phase ኣችንን በቀይ ያደረግኩት ያው ብዙ ጊዜ phase በቀይ ገመድ ነው የምንጠቀመው። neutral ኣችን ደግሞ ጥቁር ነው። ስለዚህ ጥቁር አድርጌላችኋለሁ። neutral ኡን ቀጥታ ከ neutral ጋር ይኸው ይችንም ደግሞ tap ያደረግኳት ወይም ያሰርኳት splice ያደረግኩት ይኸው ከ neutral ጋር ነው። እዚህ ጋም ከ neutral ጋር ልክ እንደተያያዘ ሰው ብያችኋለሁ። በዛ መልኩ እንጨርሳለን። ground ኣችን ሁል ጊዜ መሀል ላይ ነው የምናገኘው። phase ኣችን ሁል ጊዜ ሁል ጊዜ phase ኣችን በስተግራ በሶኬታችን በሶኬት አውትሌታችን በስተግራ በኩል ነው የሚገኘው። neutral ኣችን ደግሞ በስተቀኝ በኩል ይገኛል። ground ኣችን ሁሌ መሀል ላይ እናስራለን። በዚህ መሰረት ስራችንን እንጨርሳለን ማለት ነው። ሌላው socket outlet በምንሰራበት ሰዓት መረሳት የሌለበት ዋና ነገር ምንድን ነው? ስለምንጠቀመው እቃ power ምን ያህል power ይፈጃል? ለምሳሌ አሁን ካውያ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ማሞቂያ ሊሆን ይችላል፣ power socket ሊሆኑ ይችላሉ፣ ምጣር ሊሆን ይችላል፣ አሊያም ደግሞ ሌሎች industrial የሆኑ ትልልቅ እቃዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ እነዛ ምን ያህል power ወይንም ደግሞ ምን ያህል ጉልበት ይወስዳሉ የሚለው ነገር እጅግ በጣም በጣም መታወስ ያለበት ነገር ነው በምንሰራበት ሰዓት። ስለዚህ ለዛ ነገር ደግሞ አሁን በፓወር በቮልቴጅ በከረንት እና በሬዚስታንስ መሀል ያለውን ዝምድና ፎርሙላ እንዴት መስራት እንደምንችል ላሳያችሁ ሞክራለሁ። ስለዚህ ይሄ አሁን ያልኳችሁ ነገር በአጭሩ ሲገለጽ ቪ ኢዚ ኳልቱ አይ ታይምስ አር ብለናል አይደል? over ላርገውና I times R ብለው ይችን እንደዚህ እንደ ፎርሙላ ብንወስዳት ተመልከቱት። V is equal to I times R እንግዲህ ተመልከቱ current ወይም ደግሞ I is equal to V over R ይኸው I is equal to V over R እዚሁ እናገኘዋለን። V is equal to I times R ነው መሰረታዊ መነሻችን ነው። ስለዚህ I is equal to V over R ይኸው I is equal to V over R R is equal to V over I R is equal to V over I። ስለዚህ ይችን በዚች በ triangle መሰረት በፎርሙላ ብንይዛት ሁልጊዜም ልንረሳው አንችልም ማለት ነው። ይሄን በዚህ አላጠቃለልኩም። ነገር ግን ዋናው ልናስበው ወይም ልናውቀው የሚገባን ነገር አለ። V ማለት ቮልቴጅ ነው። ይህ ቮልቴጃችን ነው። ቅድም እዚህ ከላይ ዘርዝሬላችኋለሁ። current ኣችን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሬዚስተንስ በጣም የሚገርመው ነገር ሬዚስተንስ ማለት ምንድን ነው? እንቅፋት ወይንም ደግሞ አዋኪ ኃይል ማለት ነው። ሬዚስተንስ የሚገዳደራችሁ ወደፊት እንዳትሄዱ የሚገዳደር ማለት ነው። በጣም የሚገርመው ነገር ሬዚስተንስ አንድን ስራ ለመስራት የሚገዳደር ሆኖ እንደ አስቸጋሪ ነገር ልትቆጥሩት ትችላላችሁ። ነገር ግን እዚህ ጋር ኤሌክትሪክ ላይ እጅግ በጣም አስፈላጊው ነገር resistance ነው። ምክንያቱን ለማስረዳት ልሞክር። ቅድም እንዳልኩት V is equal to current times resistance ነው። ስለዚህ voltage is equal to current times resistance ከሆነ አስቡት፣ voltage is equal to current times resistance ኣችን ዜሮ ቢሆን ኖሮ ቮልቴጃችን ምን ይሆናል? ዜሮ። ምክንያቱም ማንኛውም ቁጥር በዜሮ ከተባዛ ይሄ ትል ቁጥር እንኳን ቢሆን በዜሮ ከተባዛ ዜሮ ነው። ስለዚህ ቮልቴጅ ዜሮ ሆነ ማለት ደግሞ nothing power የለንም ማለት ነው። ስለዚህ resistance ኣችን እጅግ በጣም ይጠቅመናል ብዬ ስል ዝም ብዬ አይደለም ማለት ነው። ነገር ግን voltage equals current times resistance ከሆነ voltage is equal to current current ኣችን ለምሳሌ የሆነ ቁጥር something ቁጥር ቢሆን current የሆነ ቁጥር ቢሆን ሲባዛ one ብንል ቢያንስ ይህንን ቁጥር አግኝተናል። ስለዚህ resistance መኖሩ ለኤሌክትሪክ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር በጣም ልናውቀው ወይም ደግሞ ልናስበው የሚገባ አንድ ቁም ነገር አለ። እሱ ምንድን ነው? power power P symbol ኡ ነው። power ማለት P ማለት ነው symbol ኣችን። power power እጅግ በጣም በኤሌክትሪክ ስራ ላይ አንድ ባለሙያ ሊያውቀው የሚገባ power ነው። ወይንም ደግሞ power ማለት ዋት ማለት ነው። ዋት power እንዴት ይገለጻል? power is equal to voltage times current voltage times current። በነገራችን ላይ P is equal to voltage is equal to V I ካልኩ P times I ማለት ነው። P is equal to V dot I ካልኩ P times I ማለት ነው። P is equal to V times I ካልኩ power is equal to voltage times current ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ power is equal to voltage times current ካልን ዋት ኢዝ ኢኳል ቱ ቮልቴጅ ታይምስ ከረንት ማለት እንችላለን ማለት ነው። ዋት ዋትስ ዋት ዋት ማለት ቮልቴጅ ነው። ዋት ማለት watts ማለት power ኣችን ነው። ስለዚህ ምን ያክል ዋት ይፈጃል? የምንጠቀምበት እቃ ለምሳሌ ካውያችን ሊሆን ይችላል። ያ ካውያ ምን ያክል ዋት ይፈጃል? ወይም ደግሞ ማሞቂያው ሊሆን ይችላል። ምን ያህል ዋት ይፈጃል? ወይም ምጣድ ሊሆን ይችላል። ብዙዎቹ የምንገዛቸው እቃዎች ቴሌቪዥን በሉ ወይንም ደግሞ ሬዲዮ ወይንም የተለያዩ ካውያ ማሞቂያ ሊሆን ይችላል። እላያቸው ላይ ምን ተጽፏል? ዋት የሚል prescription ወይም መግለጫ አለ። ያንን በማንበብ ለዛ የሚመጥን power ወይንም ዋት መስጠት መቻል አለብን። ያንን ልናደርግ የምንችለው ግን አሁን የማሳያችሁን ነገር እጅግ በጣም ስንከታተልና በደንብ ሲገባን የዛን ሰዓት installation ኣችንን እንዴት እንደምንሰራ ለየትኛው እቃ ምን ያህል power እንደምንጠቀም ምን ያህል power ወይንም ዋት ቤቱ ራሱ እንዳለው ማወቅ ስንችል ነው። ተከታተሉ። ዋት voltage times current። ለምሳሌ single phase single phase ቆጣሪያችንን ብናየው ስንት ነው power ኡ የሚለውን ወይንም ዋቱ ስንት ነው የሚለውን ብናይ በቀላሉ ዋት watt is equal to voltage times current single phase 220 ቮልት ነው። ይህንን በዚህ ተካ ነው ማለት ነው። times current current ኣችን ደግሞ single phase breaker ኣችን ብዙ ጊዜ ስንት ነው? ባለ 25 ነው 25 አምፒር። ስለዚህ ቮልቴጃችን 220 ቮልት ነው። current ኣችን ደግሞ 25 አምፒር ነው። ሂዱና single phase ቆጣሪያችንን ብትመለከቱት 220 ቮልት ይላል እላዩ ላይ። breaker ኣ ደግሞ 25 አምፒር ናት። ስለዚህ ዋታችን ምን ያህል ነው የሚለውን voltage times current 220 ሲባዛ 25 ብንል ዋታችን ስንት ይመጣል? 5500 ዋት ይሆናል። 5500 ዋት መጥቷል። single phase ቆጣሪያችን ዋቱ 5500 ዋት ነው የመጣልን። ስለዚህ ያ ማለት ግን የ single phase ቆጣሪያችን አምፒሩ ወይንም breaker ኡ የተቀየረ በሄደ ቁጥር ወይም የሚሻሻልበት ሁኔታ ሊኖር እንደሚችል ያው የሚዘነጋ አይደለም። የሆነ ሆኖ አሁን 5500 ዋት ነው ብለን ስንል ለምን ለምን ያገለግለናል? ቤታችን ውስጥ የምንጠቀመው ነገር ምንድን ነው? ምን አለ? እነዚህ ሰዎች አሁን ለምሳሌ የአንድ ሰው ቤት ልንሰራ ብንሄድ ምን ምን ነው የሚጠቀመው? kitchen ውስጥ ምን ምን ይጠቀማል? ሳሎን ቤት ላይ ምን አይነት ሶኬት አደርጋለሁ? መኝታ ቤት ላይ አሊያም ደግሞ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ምን አይነት ነገር እጠቀማለሁ የሚለውን ነገር አስበን power ኣችንን በትክክል ማከፋፈል እንዳለብን እንዳንዘነጋ